それでは横浜白虎隊の皆さんです来年になりました東京オリンピックとそして元気祭りスーパーよさこいの成功を祈る 回東京オリンピックから56年 2020年世界中のつわものが最高のライバルと共に日本にやってきます美しくも激しく戦う姿強靭なメンタルこの目で見届けようではありませんか 幸せの中に流れていたスポーツマーチ知らず知らず培ったスポーツマーシップ心躍る瞬 でも今はもう聞くことができません 2年の頃はオリン終わっています皆様とこの後1年弱盛り上げられたらいいなと思いますありがとうございました